Caminando en el barrio como en GTA, yeah, yeah Como GTA, graffiti en el barrio como GTA, yeah, yeah Como GTA, caminando en el barrio como en GTA, yeah, yeah Como GTA, graffiti en el barrio como GTA, yeah, yeah Como GTA Me dicen el club por Globe Street Salgo a la calle por weed No tengo subtítulos porque soy un king En un laberinto soy todo un win Toda mi crew la parte en beat Tiene dos palabras y se convierte en hit No escucho la palabra de un hit Yo solo sueno y suena a mil no saben nada de ritmo, le falta hip hop. No tiré nada de ritmo, están ATR, A todo rinto. Todo esto no es lo mismo, no es lo mismo. Caminando en el barrio como en GTA, yeah, yeah, como en GTA. Graffiti en el barrio como en GTA, yeah, yeah, como en GTA. Caminando en el barrio como en GTA, yeah, yeah, como en GTA. Graffiti en el barrio como en GTA, yeah, yeah como GTA El cerro de BCKT Tiene un trap y da buen papel Como suena el track, lo escucho usted pega el clap y sonó muy bien Me pego en el trapo que estoy muy bien Saludos papá, estoy ya al 100 Mira mamá, estoy haciendo el bien Mira mamá, estoy haciendo el bien Mira mamá, estoy haciendo el bien Mira mamá, estoy haciendo el bien Mira mamá, estoy haciendo el bien Mira mamá, estoy haciendo el bien Mira mamá, estoy haciendo el bien Mira mamá, estoy haciendo el bien Saludos papá, estoy ya al 100 Me dicen negro por Grove Street Salgo a la calle por Sol y Weed No tengo subtítulo porque soy un king En un laberinto soy todo win Toda mi crew la parte en beat dos palabras y se convierte en hit No escucho la palabra de un hit Yo solo sueno y suena a mí Caminando en el barrio como GTA, yeah, yeah Como GTA, grafite en el barrio como GTA, yeah, yeah Como GTA, caminando en el barrio como GTA, yeah, yeah Como GTA, grafite en el barrio como GTA, Cate guacho, olvidate yo no, real, y ahí está el rope, mirá, eh, corta, Cate, olvidate vamos a sacar eso, olvidate